努力，总是找个树根奋斗不息。所以，的年虽这爱，热贵，热爱，你不会，爱是啥来大盆。 The Fa'ala, Fa'ala, Fa'ala, Fa'ala, Fa'ala, Fa'ala, Fa'ala, Fa'ala, 随意笑的，是那真爱的鬼，是你不理会，爱是傻的打扮。